डायबिटीज़ के मरीज़ों से एक बड़ा ही कॉमन सवाल आता है कि क्या टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटस कभी टाइप वन डायबिटीज़ मेलाइटस में भी कन्वर्ट हो सकती है दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और मैं इसी तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेके आता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आइए हम बात करते हैं कि क्या type two diabetes mellitus type one diabetes mellitus में कन्वर्ट हो सकती है तो पहले समझ लेते हैं कि टाइप वन और टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटिस में अंतर क्या है टाइप वन डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो जनरली जेनेटिक होती है या जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे ही जो पेनक्रियाज के सेल्स हैं उनको अटैक करता है जिसकी वजह से जो पेनक्रियाज है वो पूरी तरह से इंसुलिन नहीं बना पाती है और इसलिए मरीज़ को बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है जनरली ये जेनेटिक या बाई बर्थ डिजीज़ होती है और इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं लेकिन टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है वो आपके खाने पीने से आपकी दिनचर्या के हिसाब से होती है आप क्योंकि बहुत ज़्यादा खाते हैं बहुत अच्छा खाते हैं हाई कैलोरी डाइट भोजन लेते हैं और उन कैलोरीज़ को आप पचा नहीं पाते हैं उनको जला नहीं पाते हैं इसकी वजह से जो एनर्जी है जो ग्लूकोज के रूप में आपकी सेल्स के अंदर इकट्ठा होने लगता है आपके खून में इकट्ठा होने लगता है तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है इसको हम टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं इसमें ब्लड शुगर तो बढ़ता ही बढ़ता है उसके साथ साथ जो आपका इंसुलिन का लेवल है वो भी बढ़ता रहता है क्योंकि जैसे जैसे ब्लड शुगर बढ़ता है हमारे पैनक्रियाज़ को ब्रेन से मैसेज जाता है कि आप इंसुलिन और पैदा करो सो दैट इस ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखा जा सके मगर इसमें होता क्या है कि इस जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लड शुगर बढ़ने के साथ साथ वो कमज़ोर होने लगते हैं तो इसकी वजह से जो इंसुलिन है उसमें रेसिस्टेंस आने लगती है तो फिर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने के साथ साथ इंसुलिन का लेवल भी बढ़ने लगता है तो इस टाइप की बीमारी को हम टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटिस के नाम से जानते हैं जो हम ब्लड शुगर की दवाइयाँ खाते हैं वो ब्लड शुगर को न्यूट्रलाइज करने का काम तो करती हैं लेकिन कई बार वो पेनक्रियाज को भी कहती है कि आप तेज़ी से काम करो और पेनक्रियाज जब सीधी तेज़ी से काम करता है तो वहाँ पे भी इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है अब सवाल ये उठता है कि क्या type two diabetes mellitus type one में भी कन्वर्ट हो सकती है जी हाँ बिल्कुल हो सकती है लेकिन ये एक दिन दो दिन चार दिन या महीने भर का कोई प्रोसेस नहीं है इसको होने में सालों लगते हैं और जनरली ये डायबिटीज़ मेलाइटिस जब टाइप टू अपने एडवांस स्टेज में चली जाती है या बहुत पुरानी बीमारी हो जाती है तब ये ख़तरा बढ़ जाता है कि ये बीमारी टाइप वन में कन्वर्ट हो जाए उसके दो रीज़न होते हैं एक तो ये रीज़न होता है कि आप जो दवाइयाँ लगातार खा रहे होते हैं तो वो आपके पेनक्रियाज को बार बार पुश कर रहे होते हैं कि और ज़्यादा आप प्रोडक्शन करो और ज़्यादा प्रोडक्शन करो ऐसा होते होते एक लेवल ये आता है कि पेनक्रियाज जो है वो थक जाता है उसके जो सेल्स हैं वो काम करना बंद करने लगते हैं या धीरे धीरे काम करते हैं तो फिर वहाँ से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है और एक ये स्टेज आती है कि फिर या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो फिर जो इंसुलिन का लेवल कम होता है ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता रहता है तो सेम वही सिचुएशन आ जाती है जो टाइप वन डायबिटीज़ मेलाइटस की होती है कुछ डिजीज़ के कारण भी ऐसा हो सकता है कभी किसी को पेनक्रेटाइटिस हो जाए और फिर उनका इंसुलिन बनना बंद हो जाए क्योंकि पेनक्रियाज काम करना बंद कर देता है और भी कई सारे कारण हो सकते हैं तो उस समय पे भी टाइप टू टाइप वन में कन्वर्ट हो सकता है तो ये जो बड़ा ही बड़ा सवाल आता था और हर डायबिटीज़ के मरीज़ के मन में इस तरह का सवाल रहता है ये बड़ा प्रखर सवाल होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है तो बिल्कुल पॉसिबल है लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो चुके होते हो आपको आँख की बीमारी हो सकती है आपके गुर्दे की बीमारी हो सकती है आपको हार्ट की बीमारियाँ भी होने लगती हैं क्योंकि जितनी पुरानी डायबिटीज़ होती है वो बीमारियों का सिंड्रोम जो है आपको देके जाती है और जब अगर ये टाइप टू से टाइप वन में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आपको इंसुलिन की ज़रूरत बढ़ जाती है फिर आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की रही होगी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें सो दैट उनको फ़ायदा मिले और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लें सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें धन्यवाद